on के लिए अपना tech by German YouTube channel ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ತಿಕ್ಕ ಅದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಲಾಂತ ಗೇಮಿಗೆ ಏನು ಹಿಟ್ಟಿವೆ ಗೋಮದ two step verification WhatsApp page Davanagere ತಮ್ಮ ಅದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಲಾಂತ ಗೇಮಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿವೆ మనం మేము ఒక్క స్క్రీన్ కొడుకు పోకుండా ప్యాన్ కాదు లేదా దయచేసి వీడియో తాను సబ్స్క్రైబ్ కరెక్ట్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ కాదు ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න එහෙනම් දැන් යා වීඩියෝ එකට ඉස්සෙල්ල WhatsApp එකට ආවා ඒකල ඕගොල්ලන්ට සෙටින්ග්ස් යන්න ඕනේ සෙටින්ග්ස් ගිහින් ඕගොල්ලන්ට account යන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් You don't understand the pain of brain. මෙතන තියෙනවා Proof step verification කියලා ඕමලන්ට මම පෙන්නවා ලෝමක්කෙටල එක ඒක උඩ එක සැරයක් ඕවලන් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඕවලන්ට two set verifications is enabled you need to enter your pin ඕවලන්ට මෙතන තියෙන මම enable කළා මේක ඕවලන්ට මෙතන pin එකක් ගහන්න oh, තියෙනවා මම මෙතන ගහනවා 2 3 4 5 6 8 I've only been living on one, two, five, six, eight, seven, seven. ඒක නොවනන්ට මෙහෙම ආපෝ අපි අන්තිම අන්තිමේ ඕලන්ට මෙහෙම වගේ ඕලන්ට ඇතුළට එද්දී සූෂ ප්‍රයිකේෂන් කෝඩ් එක ගහන්න ඕන එතකොට කවුරුහරි මේක බලන්න බලනකොට ඕලන්ට මෙහෙම ගහන්න කෝඩ් එකක් ඕනේ London or London WhatsApp. Evde Amerika Hollanda WhatsApp business WhatsApp.